Hallo Leute, Pete Lincoln hier, Roadhill Precision. Wir sind auf die IWA 2018. Das ist unsere zehnte IWA e als Direktaussteller. Wir präsentieren jetzt hier unsere neuen Schalldämpfer. Das ist der Rodale TE50. Das ist hergestellt aus gedruckten, lasergedruckten Titan. Das wiegt 337 Gramm. Ähm, das ist voll auto, tauglich, sehr robust sehr präzise hergestellt, sehr leise. Der reduziert im neuen Zustand um 30, 32 Dezibels ab 100 Schuss, ähm, dann noch 10 Dezibels mehr Dämmleistung. Geile Schalldämpfer. Dann haben wir den Allrounder, der Pro X50. Ein modularen Schalldämpfer, da kann ich Kaliber ändern. Dieser ist in 7 bis 8 mm, also 7 mm, 30 8 mm, die Lamellen kann ich austauschen, Gewindeeinsätze kann ich austauschen, super robust, aus Aluminium gefertigt, ähm, für den Profi-Jagd, Profi-Jäger, Schießkino tauglich, ähm, hält 8000, 10.000 Schuss. Dann haben wir den Hunter 55, der Lärmvernichter, ähm, der reduziert im neuen Zustand ähm, 29 bis 32 Dezibels, ab 100 Schuss 12 Dezibels mehr Dämmleistung. Spitzenleistung. Der ist auf Monocore-Basis, das heißt, das ist Außenhülle und Innenleben. Die werden zusammengefügt, zusammengeschraubt, Dichtung hinten, vorne. Innen drin kommt ein Gewindeadapter, äh, vorne Schlüssel zum Zerlegen. Ähm, man kann die auseinanderbauen zum Reinigen. Das sind unsere Haupt- äh, drei Reihen von Overbarrel-Schalldämpfer. Ähm, dann haben wir ein neues Gewehr dieses Jahr. Das ist der Rodale RT50 TE. Es werden von dieser Waffe nur 10 Stück hergestellt. Das ist eine Custom-Waffe, basiert auf dem Ticket T3-System, ein Custom-Lauf. Diese hat eine 47 cm Lauflänge. Das kommt mit unserem 3D gedruckten Titanschalldämpfer vorne dran ganze Gewehr wiegt 3,7 Kilo, fix und fertig so wie sie ist. Die braucht eine Optik, da kann man jagen gehen. Die schießt, wie man sieht, kleinere Gruppen. Also halbe Winkelminute oder besser. Die schießen Viertel, Viertelwinkelminute. Ähm, Steuerkreise unter 2 cm auf 300 Meter. Kaliber 300 Winchester. So, aber das ist noch wissen? Kannst du mir das einpacken? <laughs> Willst du gleich mitnehmen? Ja. Alles klar, vielen Dank. Kein Problem.